Saluton al cio, jen ivo dia via, dio. Hodio mi volas paroli pri la catastrofo ki ukazis lasta tempe en Parizo. Do, anto om mi parolas pri tio, mi devas diri kelkain afero in mis, cias ke mi esas la mezo de publicado de videoblogoi pri mia voyaggio al Tasmanio, kai mi daurigos tion post citiu videoblogo, se mi devas pri paroli citiu temon, char lasta tempe mi vidis stuta in afficho in en facebook o ne nur pri tio kio kazas en parizo sed anka pri alia simila afero do chu vi chu i memoras ke okazis a mas murdo en novzalando antau kelkai semaino es is granda katastrofo iu stuta australiano i al novzalando ke decidis ke givolas puff morti grandan grupon de islamano i kia ili esas la pregeio pregianta al sia dio kai ciam mi vidis tion mi pensas oh, Fek, mi esas duon australiano, duon novzelandano, do compreneble kiam mi vidis tiun aferon, mi es tre chagrenita per la tuta afero. Kai ci en la novajo, felice mi vidis ke homui senda si ein in al novzelando, esas multa da novajo per la afero, kai mi esas joy plena per tio, ke la mondo attentis ki casis in novzelando. Sed compreneble, mi stias ke ciutage ie en la mondo ocasis amas murdoi, ie en la mondo okazis katastrofoi sed kiel homoi ni ne povas atenti tiu en samtempe en kai ofte okazis ke ni atentas ti en afero kiu okazis uh, proxima al ni au estas iel kulture au familie au iel tiel gravai al ni do ni atentas ti en in do mi esas duon novzelando novzelandano kai duon australiano do kompreneble mi atentis ti tiu en kai mi fishes pri ti tiu afero sed samtempe mi vidis de aliei homui, precipe de dextremuloi, oh, kial vi fregeses pri la amas murdoi kiu ocasis lasta tempe en Afriko, sed ci tiui murdoi temas pri cristananoi, do compreneble shainas ke vi nur volos paroli pri islamanoi, kai kial vi fregeses pri la amas murdoi kiu ocasis in la Mezoriento, kai tio plu, kai tio plu. Kai tiu efero tre genas min. Mi memoris ke mi legis libron, kai temas pri Mark Zuckerberg, kai Mark Zuckerberg parolis pri kiam uh, Eh, gi publicigis la funccion de la fluo, de la muro, cae gi didis al rapportisto pri la muro, eble por vi, estes plei grave sti pri tio che sur via strato estes mortanta ius ziuro. Eble tio estes tre grava afero, cera estes tre proxima al vi ocasis in via strato. Eble ec tio afero estes pli grava por vi, al tio che estes milito ali flanke de la mondo. Do Mark Zuckerberg, per volus volis che Cultura ni ciui attenta specifica in afero in charitia e fero al ni. Lasse tempe en Pariso ni ciui au despritio che o grande incendio in Notre Dame de truis de tiu fama antiqua construajo pregeo cae tiu blu. Compreneble mi sendis mia incondolenzo in al miei amico in Francio. Vi devas mori che mia familia nomo es delmo, tiu signifas che mi venis el Italio che poste uh, ni translocigis al Francio, ne mi mem sed miei parenzoi, cae poste al Britio, poste al Novzelando, cae Australio. Do, jen mie parenzaro. Do, culture, Pariso, eses grava por mi. Mi ec visitis nocio da mantau calca iaroi. Do, cia mi audis per citiu afero, mi attentis tio, char por mi tio eses culture grava afero. Sed sam tempe, sed ci foie, mi vidis de maldextremuloi, o, oh, cial vi ne attentis per i tio, che estes homo, cio es esas malsat modetantai en Cubo au tio ke esas homoi kiwi estas modetantai tia au la tut monde varmigio. De nove, temas pri tio ke homoi ofte atentas kulture grava in aferuin. Exemple, mi volis davandi vin tiuin. Ciu vi tiuis tias ke lasta tempe modetis multae faido estingistui en Cineo. Esas cie la novaggio en Cineo multae faido estingisto in mortis es es uh, nazia catastrofo es es absolute ciel novajo ne pre ciel novajo se ni ne aldes in occidento verscheine vi ne aldes pri crom se vi estus el cinio temas pritio, che culture ne es es grava por vi vi verscheine ne aldes pri tio char culture vi ne havas ligo in al cinio mi aldes pri tio char multae el mia amicoi es es cinoi do compreneble mi vidis uh, novajon el cinio pri kai mi sendis mi en condolenzo in al mia amico en cinio per tio mi simple volas didi per ci tio longa video blogo ci tio longa clacciado mi supposas vi devas memori che homui attentas malsama in aferoin. kai simple lasu alla parisanoi moderni le facton che tre grava pregeo pure ili estis parte detruita uh, de incendio. Kai laso alla Nova Zelanda noi morni la facton che Ilia Lando es es attackita de terroristo. Kai compreneble cie in la mondo ciu tage occasus catastrofoin, cie occasus amas murdoin, cie occasus incendioi, kai tio plu. neble ni ne povus attenti cion sam tempe. Sed se io en idas la novajon, versaine gi en idas la novajon char por via lando, por via lingvo estas iel culture grava. to ien la fino de mia videoblogo. Se vi shatis citium videoblogon, chatu gin disconigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi videos vin cioin la veronta filmo ah mi devas didi uno lastan en ferro vir shine kelkai lv didas o oh, sed tutmonda varmijo estas tutmonda monda afero estas grava por chiu i homoi sed estas la sama afero ni ne povas atenti chiu en samtempe. in sam mi estas homo kiu havas limigitan tempon do mi atentas kelkai en afero mi atentas esperanton ĉar por mi tio estas grava jen la fino se vi ŝatas ĝin vi scias kion fari ĝis